Hei, dette er Theo fra Frankrike igjen, og i dag skal jeg snakke om adventstid i Norge igjen. I dag er temaet jula på skolen. I Norge er det jul overalt. Dette er også på skolen. Når du kommer om morgenen, da ser du et juletrett i midten av kantina. Dette er ånden av julen i luften. I tillegg så har vi et søveseminar neste tirsdag. Skolen i Norge er fantastisk. Vi dekorerer juletreet sammen med lærer og venner og vi vil ha juleavslutning siste dagen, hvor alle i klassen synger julesanger. Skolen i adventstid er veldig forskjellig fra Frankrike. Lærere i Frankrike er ikke så nær til eleven. Vi har ingen juletripp på skolen, og vi har sjelden juledekorasjon i klasserommet. Vi har juleprogram på barneskole og ungdomsskole, men ingenting på videregående. Hvis du vil vite mer om min liv i Norge, gå til bloggen min.